балалы болғым келмейді қайын сіңлінің жанды жарасын шұқып өтті ал тамағына өксік кептеліп ары қарай сөйлей алмай қалған роза әпкесі дастархан басында үнсіз отырып қалды кеседегі шайды ұрттап та көрмей кетуге жиналды жақсы сонда мен кетейін өздеріңіз білесіздер ғой деп орнынан тұра бастады бөпесін ойнатқансып бар әңгімені тыңдап отырған гүлім көп сөзін түсінбесе де роза әпкесінің қатты ренжігенін сезінді көзі жасаурап кетіп бара жатқан оны қатты аяды ізінен жүгіріп барып әпке анама ренжімеңізші ол сізді ренжіткісі келмеген ғой өзі сондай ашушаң болып барады соңғы кезде дегісі келді бірақ анасынан қатты қорқады өткен бір жазда роза әпкесінің үйінде үш күн жүріп келіп еді не деген рахат өмір түсіне де енбеген ондай өмір саябақтарда қыдыртып жаңа киімдер әперіп өмір бойы есінде қалатындай жағдайлар жасап еді үйі деген мұнтаздай тап таза дәмді тамақ пен тәттілердің неше түрін өзі пісіріп дастарханын жайнатып қойған өмірінде жемеген тәттілерді жеп еді мұны ханшайымдай күткен күйеу екеуінің бір біріне деген сыйластығын айтсайшы бәрінен де бір біріне ыстық ықыласын көріп таң қалған ит пен мысықша ырылдасып отыратын өз әке-шешесінің күйін көріп өскен ол қатты таңданып қызығып еді роза әпкесінің тұрмысына өміріне мен де әпкем сияқты өмір сүремін болашақта деп көкірегіне түйіп алып еді бала арманын бала ғой ол кезде ойланбапты роза әпкесінің перзентсіз жүргенін үйдегі қызықсыз өмірінен безіп кеткісі келіп жүр гүлімнің еш өзгеріссіз ырың-жырың өмір бой жетіп келе жатқан оны әбден шаршатқан ерік өзінде болса үйінде бір күнде тұрғысы жоқ анасының бітпейтін айқайы әкесінің ішіп алып үйдің әр бұрышында домалап жатқаны бауырларының улап шулағаны бітпейтін үйдегі тірлік мінезіне әсер ете бастапты ашушаң болып барады бауырларының еркелігін бұрынғыдай көтере алмайды жеке береді оларды тіпті ұрып та осындай кездерде анасына ұқсап бара жатқанын сезіп дереу тіктеле қалады жоқ мен роза әпкем сияқты мейірімді боламын ешқашан ешкімге дауыс көтермеймін деп өзін қайрап алады сонда да ол қиналып жүр міне анасы тағы да таяқтамақшы болды бұл кезде оқтаумен емес шашынан жұлып басын дуалға ұрған бар кінәсі ескертпей сыныптасының туған күніне барғаны айтқан жағдайда анасының жібермейтіні анық сабақтан шығып тіке бара салған ғой қараңғы түскенде келдеге. бұл кезде ол сол баяғыдай шешесі тоқпақтаса жерге бүк түсіп жата қалмайды айбат шегіп анасының қолындағы таяғын жұлып алып ары қарай лақтыратын жағдайға жеткен күшігінен таланы өскен гүлім қазір анау мынауға дес бермейді тіпті анасының дұрыс емес тірліктерін көрсе айтып та тастайды кейде бесіктен белің шықпай жатып түнде қаңғуды шығардың ба сөйтіп жүріп жаманатың шығып масқара боламыз деп ұрып жатқан анасына безірейіп тартыңыз қолыңызды ұрушы болмаңыз мені бұдан кейін деді тістеніп үйден қайта шығып бау жаққа кеткен бау жақта өзінің отыратын орны бар жаны жалғыздықты қалағанда баудағы осы өрік ағашының түбіне келіп отырады үнемі қазір де сол жерге келіп отыр бүгінгі туған күн кешінде болған сәттерді көз алдынан өткізе берді жүзіне нұр жүгіріп еріксіз күлімсіреді ералы ералы деп іштей қайталай берді мейірім іздеп жүредім махаббат деген осы ме жүрегім мен ғашық болып қалдым ба білмеймін бұрын соңды болмап еді бұл сезім деп ералымен билеген сәтін ойша қайта басынан кешіріп ыңылдап отыр ералы өзінен бір жас үлкен яғни бітіруші сыныпта оқитын ол туған күн иесінің көршісі еді мектепте жүргенде онша байқамапты әйтеуір көп оқушының бірі болып елеусіз жүретін бірақ бүгін мұның жүрегін дір еткізді бірге билегенде белінен қапсыра құшақтап сен маған бұрыннан найсың, басқа қыздарға ұқсамайсың жүрейікші деп құлағына сыбырлағанда отсыз балқыған ішкі дүниесін беймәлім сезім қопарып басы айналып құлап қала жаздаған ешкімнен ешқашан мұндай әдемі сөздер естіп көрмеп еді ешкім ешқашан дәл осылай бағаламапты гүлімді мейірімге шөлдеген жаны шөлін қандыратын бұлағын кездестіргендей болды көгімді жапқан жұлдыздар халіме менің жымыңдар ол жүрегін ұстатты куә болып тұрыңдар деп ойынан еріксіз өлең жолдарын шығара бастады сезім бүршігімен бірге ақынды қасиетте оянғаны ма орнынан тұрып бау ішінде жүгіріп айқайлап өлең айтқысы да келеді кеудесін шаттық кернеп жүрегі сыртқа шығып кетердей соғуда өмір сен ғажапсың деп сыбырлай сөйлеп жымиған күйі орында теңселіп отыр тәтті күйінен анасының даусы бөлді неғып отырсың қараңғыда кір деп айқайлап тұр анадай жерде орнынан ыршып тұрып анасының қасына барды өмірінде алғаш рет иә алғаш рет ол анасын құшақтап бетінен сүйіп алды мама жақсы көремін сізді деді айқайлап қызынан мұндайды күтпеген сайрагүл аң таң көздері алақтап не істерін білмей үйге кіріп бара жатқан оның соңынан қарап қалыпты өзі тұңғышын бір бауырына қысып маңдайына сүймеген бұйра сөйлеп жегігеннен әрі аспаған өзара әңгімелері тыныштық па екен бұл қыз бірдеңені білдірмеді ме екен деген ой келді бірден ей тоқта тыныштық па бәрі жақсы ма деп үйге кіріп бауырларымен аунап бірге ойнап жатқан гүлімге бауырларында былай еркелете бермейтін қызының күрт өзгерісі сайрагүлді сансыратып тастағандай соңғы кезде томаға тұйық мінез танытып сәл нәрсеге ашу шақыра беретін тіпті бетінен алып ұрсықсы келіп тұратын оның оғаш қылық танытуын неге жорынын білмей дал сонда да қызының құшақтап бетінен сүйгене жүрегі елжіреп кетті сол күннен бастап гүлімнің мектептен кеш келуі әр себепті сылтауратып үйден шығып кетуі көбейе берді бұрынғыдай мұның айқайына пысқырып та қарамайтын болды ұрайын десе бойы сереген қызы мұның өзіне тап берердей болады анау қызың бетімен кетіп барады ақылай, ақылыңды айтып жөнге салудың орнына жатсың мынау менің айтқанымды тыңдамайды сөзімді сөз демейтін болды мен біріне үлгеремін ең болмағанда осы қызыңды жөнге салып қойсайшы төркінімнен әкелген қызым емес қой деген әйеліне батыр менің қызым ақылды теріс қылыққа бармайды деді сағат қарап сағат түнгі 12-ден асып барады екен гүлім әлі жоқ бала өскен соң осы екен кішкентай кезінде жақсы еді айтқаныңды істеп томпаңдап жүретін бірақ саған бәрібір ғой атауыңды ішіп жата бер солай шаршадым мен бәрінен шаршадым осы балалар тек маған керек па күлге ұнап тапқан жоқпын бір сәт көңіл бөлсең қайтеді аптан екі күнде жұмыс істеп тапқан қалған бес күнде ішіп жатасың пол жуып тапқан ақшамды қай жыртыққа жамаймын балалар өсіп келеді шығын көп бұрынғы бір қап ұн екі аптаға жетпейді қазір қызым ұялы телефон әпер деп жүр киім таңдайтын болған өзінің жүрісі анау құдай біледі қайда жүрген телефонды өзім әперемін мә әпересің қарыздардан құтылып алшы алдымен ол телефонның қанша тұратынын білесің бе білемін сөйлей бермеші неге сөйлемейді екенмін сөйлеймін еще как сөйлеймін саған айтпағанда кімге айтамын бала шағаның қамын қараңғы түнде сыртқы есіктің алдында гүлімді күтіп отырған екеуі тағы да айтыса кетті ай жарығына ағараңдап келе жатқан екі сұлбаны көргенде ғана сайрагүл үнсіз тына қалды масқара деді сыбырлай әне қызың келе жатыр қасында біреуі бар көрсетейін мен оларға деп үйге кіріп сол баяғы оқтауын ала шықты оқтауын алып оқтай атылып соларға қарай беттеп барады дәл қазір сайрагүлді ешкім тоқтата алмасы белгілі о жетпегір деді көше ортасын айқайлап қараңғы түнде шыққан бұл ащы дауыс жаңғырып түгел көші қолаңды да оятты о жарымес бетмен кеткен көкпет деп екеуінің қасына барған ол әй шайға қарамай қызының арқасына оқтаумен салып қалды қасына тұрған жігітті де оңдырмады қақ маңдайынан оны дұрт ол алды артына қарамай қаша жөнел жарты жолға дейін жігіттің үзінен жүгіріп барған сайрагүл ентігіп қырғанған күйі кері қайтты шешесінің таяғы ма әлде ұяттай өртенерден болғай халі ма гүлімді есеңгіретіп қойды аяқ астынан пайда бола кеткен анасына мұндайды күтпеп еді басын екі қолымен бүркеп жерге отыра қалды шешесі мұны бас көз демей оқтаумен сабап жатыр сабап жатыр әкесі келіп араша түспегенде сол таяқтың астында өліп кетер ме еді кім білсін оқтауды жұлып алып әйелін итеріп құлатқан әкесі қызын сүйемелдеп үйге ертіп келді гүлім екі күн жатты нәрсізбай ешкіммен сөйлеспей бір бұрыштағы орында теріс қарап алып жатты да қойды бас жағында отырып алып аузына ағит ит кіріп қар шығып жатқан анасын іштей жек көріп кетті анасы шығып кетсе әкесі ыдысқа тамақ салып қызым тамағыңды жей қойшы тұра қойшы қызым су ішіп ең болмағанда деп отырады күрсініп үшінші күн дегенде гүлім әрең орнынан тұрды аздап тамақтанып әлденіп алған соң денесін көгерген жерлерін көрсетпеу үшін жең ұзын көйлек киіп сыртқа шықты шешесі жұмыста әкесі де үйде жоқ өзенгенгі сіңлісіне мен қазір келемін деп ералының үй жағына бет алды кешке жақын үйге құр сүлдерін сүйретіп келді анасынан қалай таяқ жегенде де дәл осылай өмірден түңілмеп еді ол Өмірдің мәнін ералының біз екеуміз тең емеспіз осы жерде мәңгілікке қош айтсайық деген сөзі жойып жібергендей шешесі әлі жұмыстан келе қоймапты ал әкесі өз әуеніне басып ұйықтап жатыр бауырлары ортадағы бір астау макаронды таласа тармаса жеп отыр гүлім киімдерді ақтарып көйлегінің ұзын белдігін іздей бастады билікті тапқан ол малсыз қораға қарай жол алды дәл қазір гүлім үшін басқа жол жоқтай бір ғана жол кету керек басқа ештеңе ойлана алмады көзіне ештеңе көрінбеді белдікті байлар ілгек іздеуде төбеге қарап қора ішінен өз бойына биік болса жетеді таба алмады сыртқа шықты дарбазаның сыртында біреулердің дауысы шықты шешесі мен әпкесі екен келе жатқан олардың көзіне түспеу үшін тез қораның артына өтіп кетті сонда да дәл қазіргі күйі гүлімді алған бағытынан тайдырмады бау жаққа барды өрік ағашының түбіне келді басын көтеріп жоғары қарады осы кезге дейін қалай байқамаған өрік ағашы тым биік екен басқа кезде бұл ағашқа өрмелеп шыға алмас еді ау бірақ дәл қазір ол жо, оп оңай жоғары өрмелеп барады белдіктің бір ұшын ағаштың жуан бұтағына байлап екінші ұшын ыңғайлап түйіп мойнына кигізді соңғы рет терең дем алып айналасына бір қарады да өзі отырған жуан бұтақтан төмен секірді осылай өле салса азап өмірінен оп оңай құтыла салатындай болып еді бірақ ажалды қарсы алу да оңай емес екен белдік мойнын қиып дем жетпей арпалысқанда тән азабына шыдау мүмкін емес еді бірнеше секунд шексіз уақытқа созылып кеткендей жан тәтті деген сөздің мәнін де ұқтырды ғой ең соңғы сәтте жанын сақтап қалғысы келгендей аяқ қолы тыпырлап бұлқына берді адам да табиғаттың баласы емес пе кәрі ағаш әлі он екіде бір гүл ашылмаған періште қызды аман алып қалғысы келді ме билік байланған бұтақ морт сынды гүлім төмен құлдилап қара жерге құлады қара жердің мамығын ай екі дүниенің ортасына шала жансар кеудесінде әл жоқ қимылдай алатын емес дәл сол орнында қанша уақыт жатқаны белгісіз сондайдан ботамайлап жүгіріп келе жатқан анасын көргенде ғана көзінен ыстық тамшылар ытқып ағып жүрек суы қалыпқа келе бастады қызым ау жаным ау бұл не қылғаның күнім ау деп анасы келіп мойнынан белдікті шешіп басын құшақтап отыр сүйнұрған қолым неге ғана сынып қалмады екен ботам ау бұл не қылғаның кешірші күнім барлығы үшін кешірші мені менің мынау ақымақ шешеңді кешірші гүлім ау деп анасы боздап отыр әне роза кесте жүгіріп келеді ол да еңіреген күйі мұның денесін оқалауға кірісіп кетті сіңілісі үйден су келіп, кішкентай бауырлары түсінбей шапқылап жүр әйтеуір бір жайсыз жағдайдың болған сезетін сияқты олар көздері алақандай болып айнала қоршап алыпты бәрі анасы мен роза әпкесі мұны сүйемелдеп орнынан тұрғызды екеуі екі жағынан демеп үйдің алдына кереуетке әкеліп жатқызды мама мен өле салуым керек еді бәрібір сіз мені өлтіресіз ғой деді гүлім даусы әрең шығып ибай не дейді нағыз неге олай айтасың жан алғыш едім соншалықты Қызыма олай демеші жүрегім езіліп барады онсыз уәде беремін ешқашан ешбір балама қол өтермеймін енді тек аман болыңдаршы сендер қызым кешірші мені мен сондай бір ақымақпын ғой деп өз маңдайын ұрғылай берді сайрагүл мама сіз мен түсінбедіңіз мен жүктімін деген гүлім көзін қайта жұмды ойлап еді анасы дәл қазір шашынан жұлып тепкілей ме деп қолын әрең қимылдатып басын қорғаштап өзі бүрісе берді бірақ анасы үнсіз ал роза әпкесі балалар түгел үйге кіргізіп олар естіпесін дегендей есікті шауып әлек жүктімін дейсің бе сезіп едім осыдан қорқып едім деген сайрагүл қызының бұл сөзіне селт ете қоймады мейлі қызым басың аман ғой сені күйеуге беруге дайындалайық па онда деді зорлана жымиып жоқ мама ол мені сүймейді мен оған күйеуге тимеймін шаршадым ұйықтайыншы деді гүлім әрең сөйлеп жарайды қызым кейін сөйлесеміз деген сайрагүл қызына су беріп маңдайынан сүйді жан дүниесі әлем тапырақ күй кешсе де қызына білдірмеді қайынсіңлісі екеуі сәл алыстау отырып жағдайды талқылауда олар көп сөйледі гүлім көзін жұмып барып бәрін естіп жатты екінші бөлімнің соңы жалғасы бар